पसंद भाई खेलो सब लोग वेलकम बैक मैं सारे के लिए माइनक्राफ्ट का आर्ट रोल प्ले कैसे कर रहा हूँ पता यार माइनक्राफ्ट रोल प्ले इसके अंदर हुआ क्या था कि हम लोगों हम लोग कहते हैं टेम्पल ऑफ नॉलेज पे टेम्पल ऑफ नॉलेज पे जब हम लोग गए थे हम लोग कर रात लोग गया था जब हम कर रात तो लगा कि रात गया था पूरा रेड स्टोन से बना ऐसे गई अभी मैं वो थोड़ी देर मैकेनिज्म तोड़ छोड़ के देखा उल्टा बंद होता कैसे है और जब मैं औरत मैं और मैं मारने लग गया तो वो वैसा रख गया और तो मैं भटक के और यहाँ पे आ गया एंड हम्म। वो वाह वाह वाह एंड कैमरा ठीक करते हैं गाइस कैमरा ठीक करते हैं वो क्या है वो क्या है और वो भी क्या है घर यार मैं तो घूम गया था ये किसका घर है पर चल पर चल हाँ ये क्या है केव है मतलब कि इस केव के नीचे कुछ ना कुछ तो है हाउस हाउस जब तक गई मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बस प्रोसेस के लिए और भी चलते हैं एंड बैट एंड ड्रैगन का डेकोरेशन के लिए ड्रैगन एग यूज़ करते हैं लोग जी करिए इंचेंटिंग करते हैं इसके ऊपर एंड ये क्या है इसके अंदर क्या है इसमें इसमें कुछ भी नहीं इसमें कुछ भी नहीं इसमें कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं समझ है एक्स्ट्रा तीन तीन चलकर बॉक्स खाने का ये जी आर्मर आर्मर ये कुछ और चीज़ें दो मिनट रुको मेरे को कॉल आ रही दो मिनट रुको हेलो हेलो तुम कौन हो मैं एक जगह से बात कर रहा हूँ जहाँ से तुम जहाँ से तुम्हें वो टेम्पल ऑफ नॉर्थ छोड़ा था तो तुम वो हाँ क्या मैंने यार बस तोड़ा है तुमने झूठ बोला था इसलिए अच्छा तुमने झूठ बोला तो इसे तुम्हें सज़ा मिलेगी अच्छा बोलो क्या सज़ा देनी है बस सज़ा ये मिलेगी कि तुम्हें एक बंदे को मारना है बहुत बड़ा मोस्टर है तुम उस मोस्टर को मारोगे तो उसके बहुत सारा सामान निकल कर तुम्हें वो सामान एक जगह पर फेंक देना है जो जगह मैं बताऊंगा वहाँ पे तुम्हें तो हैंगो तुम्हारी जगह पूरी हो जाएगी तुमने अगर मुझे मारने की कोशिश की तो तुम खुद ही मर जाओ अच्छा चलो ठीक है ठीक है मैं तुमसे मिलता हूँ तो अपने घर के पीछे की तरफ पूरी सीधा घर के पीछे जाना ठीक है अल्लाह के पता नहीं किसकी थी कॉल वैसा सारी की सारी चीज़ें ले लेता हूँ मैं ठीक है मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ उसके बाद अभी हम लोग ग्रुप कॉल है इसको यहीं लगा रख देते हैं एंड हम लोग सो लेते हैं एंड बाय बाय अभी नहीं सुबह उठते हैं अभी सुबह हो गया चलो अपने चल लेते हैं पहन लेते हैं और मैं हम्म। हम्म। हम्म। अभी निकलते हैं सफ़र की तरफ अभी तो ऐसा करते हैं चलकर बुक्स को लगा के देखते हैं इसके क्या है एंड खाना मैं ब्रेड ले लेता हूँ and enough it's enough for me and एक जंगल मेरे घर के पीछे जंगल है उनके मुझे और फुल जंगल की तरफ जाना है मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों में नहीं हो पाया गुजारा हम और भी जैसे टी एन टी शेंटी फ्लिंट एंड स्टील और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है रोशे वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो भी लेते हैं जो लोग मांगते हैं ए अल्लाह हमें वो वो चीज़ें दिला दे जिसको हम मोस्टर को मार सके आमीन वो देखने भी आया नहीं यहाँ सब कुछ पहले आती है पो जिसके पर लगी इनफिनिटी पॉइजन पॉइजन टू ये weakness y que en Wow. Now, no habe dann noch mehr. Du beide die Tatka. Wow. Order, मरी पड़ी है जिसके आस पास ही है लगा दूं पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे चल निकल चल चल चल इसमें आग लग गई क्योंकि मेरे पास कोड कोड तलवार है कोड कुछ तू भी कुछ कर चल अल्लाह है ले तो no no no no no no no सिर नो ले ले ले ले पॉइजन वाले मारता हूँ पॉइजन वाले पढ़ेंगे कैसे ये ले उग गया इसके अंदर क्या निकला वो इसके अंदर कुछ निकला है ये कहा है गोल्ड और मछली अच्छा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग अभी आगे चलते हैं और देखते हैं उठा के रख दिया मेरा रेज मोड ऑन फिर खा इसको खा खा ले पेट भर ले ना भरा हो तो मुझे बता दी खा खा भाई मेरा का बॉस है शिट चिट चिट वो बहुत दूर है मेरे कुछ भी नहीं हो रहा बटे रहो मेरे बहुत लग रहा है करना बॉस को मारूंगा तो बाकियों को भी लगेगी मैंने पास जाओ होता है कैसे हो ठीक हो कुछ नहीं कर रहा ऐसा कर देगा सीधा चलते मुझे बॉस की तो उसको मार के चलो भाई मैं फेंकती हूँ एंड पर मावा निकल रहे हैं मैं बहुत सारी टी को फाड़ दूंगा बहुत सारे फाग रहे हैं तो गाइस अब मैं बहुत सारी लगा देती मैं फाड़ने का टाइम अभी वन टू थ्री एंड यार वन टू थ्री एंड बहुत लैग होगी मेरी गेम लैग हो रही है चिट चिट चिट चिट चिट चिट मरेगा नहीं मरेगा नहीं खा कर देखो खा ये मर गया तो अच्छा खाता हम उस विच को या डेविल है जितने भी हमने कॉल की थी उनको मार पाएंगे मर मर चला गया उनके अंदर क्या निकला बहुत को मार रहे इसकी चीज़ें वैसे भी हमें कल लेने चाहिए वीडियो भी अंदर करना चाहिए अगर आपको हमारी आज तो लाइक कर देना नहीं हुआ तो को भी एंड तो गाइस तो आप लोगों को अपने तो अगली वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में तब तक बाय बाय